અત્યારે જો ખેડૂતોને કપાસ વેચવો હોય તો લગભગ માર્કેટ યાર્ડમાં સારા કપાસ હોય તો બે હજાર પચાસથી બાવીસોને પાર બોલાતા હોય છે અને જો હલકો કે મીડિયમ કપાસ હોય તો ક્વોલિટી મુજબ બારસો પચાસથી બે હજાર રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે તો ચાલો જાણી લઈએ અત્યારે જે માર્કેટમાં કપાસનું બજાર ચાલી રહ્યું છે તે જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ પંદરસો પંચોતેરથી ત્રેવીસો ને એક મહુવા પંદરસોથી બે હજાર સેતાલીસ ગોંડલ એક હજારથી બાવીસો ને સેતાલીસ કાલાવાડ ઓગણીસો પચાસથી એકવીસો ને એકાવન રૂપિયા તળાજા ચૌદસોથી બે હજાર સિત્તેર બગસરા પંદરસોથી બાવીસો ને દસ ઉપલેટા પંદરસોથી એકવીસો ને પિસ્તાલીસ માણાવદર સત્તરસો પચાસથી એકવીસો ને પાસઠ રૂપિયા જેતપુર સોળસો એકાવનથી બાવીસો ને એકોતેર વાંકાનેર અગિયારસોથી બે હજાર એકાવન મોરબી સોળસો એકથી બે હજાર સત્તાવન રાજુલા એક હજારથી એકવીસો રૂપિયા રાજકોટ પંદરસોથી બાવીસો અમરેલી ચૌદસોથી બાવીસો સાવરકુંડલા પંદરસો દસથી એકવીસો ને ચાલીસ જસદણ સત્તરસો સિત્તેરથી બાવીસો ને પંદર રૂપિયા જામજોધપુર સત્તરસોથી બાવીસો ને ચાલીસ ભાવનગર ચૌદસોથી એકવીસો ને ત્યાંસી જામનગર પંદરસો પચાસથી બાવીસો બાબરા પંદરસો પચાસથી બાવીસો ને પચાસ રૂપિયા ધોરાજી સોળસો એકવીસથી બાવીસો એકાવન વિંસ્યા અઢારસોથી એકવીસો ને ચાલીસ ભેંસાળ પંદરસોથી એકવીસો ને સાઠ ધારી ચૌદસોથી ઓગણીસો રૂપિયા માણસા બારસોથી એકવીસો ને એકાવન કડી પંદરસોથી એકવીસો ને ચોર્યાસી પાટણ પંદરસોથી બે હજાર પચાસ સિદ્ધપુર બારસોથી એકવીસો ને પિસ્તાલીસ રૂપિયા લાલપુર સોળસોથી ચોવીસો ને એકાવન ધ્રોલ પંદરસો એંશીથી એકવીસો ને એકવીસ પાલીતાણા ચૌદસો પચાસથી બે હજાર વીસ સાયલા પંદરસો બાસઠથી બે હજાર પચીસ રૂપિયા ટીટોય પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો વીસ બેસરાજી ચૌદસો પચાસથી ઓગણીસો ત્રીસ કરજણ સત્તરસોથી ઓગણીસો ને સાઠ ધંધુકા સોળસોથી બે હજાર બાર રૂપિયા વિસનગર બારસો પચાસથી એકવીસો સાઠ વિજાપુર સોળસોથી એકવીસો એકસઠ કુકરવાડા પંદરસો દસથી એકવીસો ઓગણપચાસ ગોજારિયા અગિયારસોથી સોળસો ને એકત્રીસ રૂપિયા હળવદ પંદરસોથી એકવીસો સણાસમાં ચૌદસો સત્યાવીસથી ઓગણીસો સાસઠ ઉનાવા ચૌદસો એકવીસથી બાવીસો સતલાસણા પંદરસો ચાલીસથી ઓગણીસો અગિયાર આંબલિયાસણ બારસોથી બે હજાર એક રૂપિયો